uma boa tarde a todos, sou Maurício Mococa, hoje nós estamos tá fazendo uns vídeos testando a variônica aqui no, no de areia aqui nós estamos com um ponto aqui é onde ela cruzou nosso amigo Edson que está caçando então ela está aqui nesse ponto aqui onde é está a pazinha então agora ele vai voltar de lá e vamos ver que ela vai cruzar lá de novo se ela cruzar nós vai dar uma peneirada ali Cruzou? Cruzou, né? Então, agora pega as primeiras lá. Agora nós vamos testar lá na peneira. o que, é que vai dar essa areia. Tá cruzando uma areia, quem sabe tem um anel de ouro aí. Não, mas tá com diamante, ouro não é. Aí tá bom. Nós já faz um teste para ver se tá na pinheira. Agora nós vamos fazer um teste, ver se está na peneira. Quem sabe já está na peneira. trás para cá. É, essa aqui não tem nada aqui não. Essa não tem nada, Chico. Tem um cascaico aqui que saiu aqui que o resto passou tudo nem pelos cortes. Vamos ver essa. Também não segurou quase nada nela, hein? Ferragem tem de sobra aí, ó. Figuinho. É, se foi muito pequenininho. Ele é pequenininho e ele deve estar tá na, na, na, na terceira, primeira ou na quarta. zoom aqui para ver aumentar aqui, ó. Uhum. Quer fazer um teste para ver se está nessa peneira? Acho que é bom, né? Uhum. Mas diminui tempo. Uhum. Faz um teste casual aí. Só vir mais para frente, perto da peneira, senão ela não vai cruzar. E põe as... tá caindo para baixo essa antena. Volta para trás de novo. Levanta mais a ponta, aí pode vir. Vai, vai, vai. Segura aqui que eu faço o teste. Não, aí não. É, é. Tá mandando pra lá, ó. Não, tá Acho que deve tá no buraco de novo. Filma aí, então eu vou ver se tá no buraco de novo. Ele tá no buraco ainda. Nenhuma das duas primeiras não tá. Bom. Vou segurar aí. Pode virar essa primeira. Olha, quando você vai lá, eu vou dar uma olhada aqui. Tem umas pedrinhas bonitas que eu já vi. Aqui, ó. Ué, até quase parece um diamantinho, rapaz. Mas não é ele não. Porque o ele faz diferença no cascalho. Pode trazer essa aí também. Vamos tirar de novo ali. Então, farelo agora que vai dar gosto. Então, cada pedrinha bonitinha que vai aparecer nesse vídeo pegando ali de novo. Porque não tá nesse buraco aí. Aí tá bom. Vamos fazer isso aí meio rápido, nós vai dar vídeo meio longo. Já primeira de cima e trás. Dá pra ver. Vai, Jaco. Senão vai, nós, se nós tocar tirar outra peneira lá, vai ficar longo demais. Já traz essa outra aí. Ágata. Não, não tem nada aqui não. Tem uma pedrinha bonita aqui, mas quem sabe é ele, hein? Ó. Quem sabe é o bichinho da goiaba, hein? Ó. Ele tá até relampeando. Testa as horas. Segura aqui. Meu homem já vira rapidinho. ó, você que tá dentro do buraco aí. Tá fundo, aí. Ai, ai. Ó. Tá dentro do buraco. Aí. Né? Tá fundo. Ai, bota. Vale. Pode trazer a outra. Ainda tá no buraco. Não, agora só dá uma olhadinha aqui nesse cascaim, mas Não tem nada nele. Olhar por olhar, né? Ó. Uf, está tão liso que caiu de volta. muito bonitinho. Só também. Também tá, não tá nessa peneira. É, a gente olha, mas já tá sabendo que não tá, né? Vai, caramba, vai dar um vídeo longo, hein? Ó. Vamos tirar outra lá. É, é a última e tem que ser rapidinho mesmo, porque o vídeo tá ficando muito longo. É. Muito cascarinho bonito. O jaqueta tá pro fundo, vai ter que tirar areia lá no fundo. Só que você vai tirando, ela vai desbarrancando. problema de você fazer esses vídeos, é a hora que você acha, você não está fazendo o vídeo. E eu não gosto de plantar nada, porque esse negócio aí de você ficar plantando a coisa é frio. O negócio é, é achou, achou na hora do vídeo, não, não achou, então vai fazer o quê? Agora, ficar pondo diamante, igual eu vejo uns caras aí pondo diamante na primeira, pondo isso, aquilo outro, não, eu não faço não. Pois é. Então é o seguinte, se tem, tem, não tem. Aí o pessoal que vê o vídeo aí já viu, se, ah, se tem, não tem. Então. Agora. Esse negócio aí de ficar inventando as coisas aí para pôr em primeira, pepitinho de ouro, não sei o que, então isso aí não é comigo não. Nosso negócio aqui é real não tem corte em vídeo, não tem, não, não para o vídeo, é tudo gravado reto e direto. Será que está na primeira? Vai na primeira. Parece que ele saiu na peneira. Segura aqui. Deixa eu dar uma conferida. agora eu acho que ele saiu na peneira, porque ele está cruzando dentro da peneira. Ó, chegou em cima da peneira, cruzou. Se eu passar para frente ela já abre. Então é o seguinte. Agora, ele está dentro da peneira não quer dizer que nós vamos achar ele. Porque se ele for muito iludido, nós pode passar batido mesmo. Então agora nós vamos batear meio rápido. Agora já vamos encolher essas varas porque já não, vamos usar mais. Daqui a pouco nós já vai almoçar. Tem um restaurante aqui pertinho. Nós vai bater um, um feijãozinho. O nosso amigo Edson aqui disse que já está com a barriga roncando. Então. <laughs> Eu já. Hum. Ah. Vai, vai meio rápido. Vai onde você estava lá mesmo, já tá bom lá de água. Mais para trás um pouco. Aí. Aí. Tira só de cima, bate só de riba. Pra trazer. Achou alguma coisa aí? Recorte, deixa eu ver. Uma pontinha. Uma pontinha de um corte leitoso aqui. Não tem, não, essa não tem nada não. Eu tô achando que tá nessa peneira aí já, não tá não? Não é? Hã? Ixi, então vai estar na segunda, hein? Tomara que esteja na segunda então, porque... Bate a segunda e traz, rapidinho, vai, já montou, é, já abre ela. E nós estamos com uma paisagem bonita aqui, ó. Um lugar de bastante pedra. Traz, para trazer. Será que nós vamos ter que usar as varetas? De novo? É, tem muita coisa aqui nessa peneira, hein? Rapaz, olha que é ferragem. Uh -uh. Não, pega isso aqui. É meu dedo, ó. É ele. Amarelo? Não, se é amarelo não quer dizer nada, pode ser até vermelho. Oi, tá com a carinha boa, rapaz. Segura aqui, eu vou passar o... Vou passar aqui de novo a Tem que segurar esses dois na mão aí. Porque se não tiver, nós já vê logo e já... E evita de ficar atrás de pedrinha bonita, né? Mas o diamante ele não confunde muito, né? acho que tá nela sim, né, cara? Correto? Tá nela sim. E agora, hein? E agora, companheiro? É aqui, ó. Hum. Pera aí. Vou mais um aqui. E agora, hein? Nossa, tanta pedrinha branca aqui que... Vai filmando aí na primeira, eu posso só a câmera. Opa, caiu. Vamos fazer mão pé. Uhum. Vamos ver. Põe a mão pra cá, deixa eu ver. Vai guardar? Pode. Vai, toda essa peneira. E agora, hein? Acho que é bom usar a lupa, hein? Nossa, esse vídeo vai ficar longo, hein? E eu não tô conseguindo ver, não. Se ele tiver grudado lá, lá no fundo da peneira, aí, aí tá difícil. Aqui, ó. Tirar a mão da sombra, Hum, hum. Peraí. É, vamos ter que testar de novo. Eu acho que ele saiu, caiu pro chão aí. Por aí que nós vamos testar de novo. Vem. Não, joga, joga muito pra frente. Né? Segura aí. Vou testar de novo. Peraí. Tô achando que já saiu uma mão. Um capinho d'água. Vai bater em cima do coisa aí que distrai. Você tá com o dedão bem em cima. Aí saiu daqui já. Correto. Aqui não. Põe essa mão pra frente aí. A mão, estica. Uma mão. Eu acho que é o grandão. Hum. Eu acho que é esse aqui, aqui, ó. aquilo aqui, ó. Na tá Guarda ela, leva pra teste. Na mão, velho. Põe ele aqui, vamos Uhum. Caiu um. É ele mesmo. Filma ele, põe a câmera nele. É ele mesmo. Aí, a vareta cruzou em cima da... A vareta cruzou em cima da mão, porque o diamantinho tá na mão. Então agora, não, segura ele aí. E aí é um pingo d'água, hein? Uhum. Esse é um pingo d'água. Os amigos que quiser falar que não é, pode vir aqui comprar ele que nós faz o teste na hora. consegue fazer três tipos de teste para ele. Só segura aí que eu vou filmar ele. Agora ele está na sombra. Passa o dedo aí, vai mexendo aqui. Valeu. Valeu a filmagem. Deu 25 minutos, mas compensou. Então, uma boa tarde, amigos. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, lembrar o pessoal para se inscrever aí no canal, deixar o like e fazer os comentários.